Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Félix, el coreano. Estoy súper emocionado, muy contento porque el día de hoy yo voy a regresar a mi ciudad, Daejeon, para pasar el nuevo año con mi familia. Es una ciudad muy tranquila, así que estoy súper emocionado porque me gustaría visitar algunos lugares. También quiero encontrar con mis amigos porque la mayoría de mis amigos están viviendo en Daejeon Así que cuando yo regrese a mi ciudad, siempre yo voy a visitar a mis amigos y me gusta mucho mi casa. Yo voy a comer mucho, descansar. Ahorita tengo un poquito prisa, así que ya vamos. Acá en Corea generalmente compran la boleta y a través de la aplicación. Pero lo que pasó es que yo voy a llegar un poquito tarde. <laughs> Es que estaba demorando demasiado. Eh, así que tuve que comprar otro boleto eh, que es como premium, no sé cómo se dice en español, pero yo lo compré, el precio es como más casi doble, vamos a ver cómo es. Acabo de llegar al terminal del autobús, acá están mis, maletas. En este lugar hay varias cosas que ver, hay una tienda de Shinsegae, antes de hacer un viaje se puede comprar cosas sin impuesto, no sé cómo se dice en español, tax free. Por acá también pueden ver muchas tiendas en el primer piso, en el segundo piso también. Cuando vengan por acá para gastar tiempo, dar una vuelta y comprar unas cosas. Bueno, todavía hay árbol de la vida Qué bonito esto. Y por acá también hay un centro de la información. Así que si no puede encontrar un lugar, se puede venir por acá para preguntar a ella. Y ella ayudaría a ustedes cómo llegar a ese lugar, dárselo la información que necesita. La verdad, este terminal es bastante chévere, es muy cómodo. Yo siempre vengo por acá para tomar el bus y para regresar a mi casa. Yo creo que ya llegó el bus. Esto es el bus premium. Estos son los buses normales. Solo por la apariencia no sé si hay la diferencia, pero yo creo que este bus premium tiene menos sillas, así que tiene más espacio. Voy a dejar mi maleta por acá. Con la misma aplicación se puede escanear este barcode para entrar. (12번) 좌석입니다. Esto es en sitio. Acá hay una pantalla y se puede ver la noticia, la película, también se puede escuchar la música, partido de deportes, dramas, varias cosas. Acá hay espacio bastante suficiente para poner tus cosas. En mi caso yo pongo mi maleta acá al lado de la izquierda. Hay cortina. Se puede cerrar así para tener su propio espacio. Este está bastante callado. Acá en Corea, en un lugar público, generalmente no habla mucho. Y me han dicho que se tardará dos horas para llegar a mi ciudad. Por dos horas voy a trabajar un poquito. Nos vemos en dos horas. En este momento estoy esperando el bus Acá en Corea hay tres tipos de buses diferentes, depende del nivel o de la calidad. Pero esta vez yo voy a tomar el nivel medio. Vamos a ver cómo es la calidad en comparación con el bus premium. Vamos. 17번 좌석입니다. Hola mis amigos y acabo de llegar al terminal de bus por Seúl. Fue un viaje bastante corto la verdad, solo se tardó más o menos una hora y media. Eh, durante el viaje desde mi ciudad Tejan hasta el Seúl, yo dormí un montón. Así que yo subí al bus y cuando me levanté me di cuenta que ya llegué a Seúl. Yo creo que fue un viaje muy cómodo. La silla donde yo sentaba estaba muy cómoda, así que yo me quedé dormido. Yo quería hacer una comparación entre el bus normal, el bus de nivel alto y el bus de premium. Depende mucho de su viaje o el precio. Se puede elegir la mejor opción o la opción buena por ustedes. Eh, otra vez miramos la aplicación de bus. Primero, el bus normal. Bueno, no sé si ustedes pueden leer el coreano, pero esto dice que en total tiene 45 sillas. Parecen muchas sillas, pero la verdad 45 sillas no está mal. Si usted tiene un viaje muy corto, mi recomendación es comprar este boleto porque siempre viene con el precio más bajo en comparación con los niveles más altos. En el caso de viaje desde Dejan a Seúl, esto vale más o menos 8 dólares, es bastante barato. Ahora miramos del nivel medio eso dice que tiene 28 sillas. Eso significa que tiene más espacio que el bus normal. Como se vea por acá, esta línea solo tiene una línea así que tiene más espacio. Si ustedes van a viajar un poco más largo, más que dos horas, mi recomendación es comprar este boleto. Aunque el precio es un poco más caro, pero vale la pena porque va a ser muy cómodo. En mi caso, cuando yo regresé desde Daejeon a Seúl, yo compré este boleto. Lo que ustedes verán antes es esto. Y el último, miremos el bus premium. Esto dice que en total tiene 21 sillas, eso sí que tiene mucho más espacio que otros buses. Cuando yo fui a Daejeon desde Seúl, yo compré este boleto y fue muy muy cómodo y me gustó un montón. Pero al mismo tiempo hay que pensar del precio porque yo compré este boleto por más o menos 15 dólares. A una cosa más, depende del tiempo, el precio puede ser diferente. Por ejemplo, en la mañana, cuando hay más personas que viajan, el precio puede ser más alto porque hay más personas que quieren viajar, pero si ustedes compran un boleto un poquito más tarde, el precio puede ser más barato. Así que si ustedes no tienen prisa en la mañana, mi recomendación es comprar el boleto el de la tarde. Generalmente hay buses hasta 11 de la noche, así que acá en Corea se puede viajar muy tarde, pero no pasa nada porque Corea del Sur es bastante seguro. Bueno. Bueno, muchas gracias por venir a mi video otra vez y espero que esta información va a ser muy útil para ustedes o por su viaje y cualquier cosa, si ustedes tienen pregunta, escribe abajo. Muchas gracias y nos vemos luego. Adiós.